বিউটিফুল সনাতন একটি নান্দনিক পৃথিবীর জন্য हिंदू होना भी कोई आसान बात नहीं है भाई साहब 330 मिलियन गॉड्स और गॉडेस यानी कि देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है और तो और तालाब में नहाते हुए महिलाओं के कपड़े चोरी करने वाले कृष्ण को भगवान मानना पड़ता है इतना ही नहीं बलात्कारियों को भी भगवान मानना पड़ता है तब जाकर बना जाता है हिंदू तब तो बोलिए अल्लाह अकबर